Strejček Donald farbu měl, i hija, ho, a na té farmě prase měl. Yeah! Guys, stay like this and we will take a picture with you, okay?